ፓርቲው ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ባለፉት 30 ዓመታት በራያ አላማጣ፣ ወልቃይት፣ ጠገዴና ሌሎችም አካባቢዎች የማንነት፣ የወሰን፣ በሕይወት የመኖርና የአካል ደህንነት ፍትሐዊ ጥያቄዎች ነበሩ። እንደ መግለጫው በእነዚህ ዓመታት በእነኚሁ አካባቢዎች ከ500 ሺህ ሕዝብ በላይ ተፈናቅሏል፣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩት ተገድለዋል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩት ሌሎች ደግሞ ተሰውረዋል። አካባቢዎቹ ዛሬም የተረጋገጠ የጅምላ መቃብር የተገኘባቸውና በነበረው ስርዓት በተጨባጭ ግፍ የተፈጸመባቸው የግፉአን መቀበሪያ አጽመ ርስቶች ናቸው ብሏል መግለጫው። ባለፉት 30 ዓመታት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየን ህዝብና መንግስት ርስት ለማስመለስ እንደተዋጋ አድርጎ ይህ ህገ መንግስታዊና አመክንዮ የጎደለው ድምፅ ማሰማት ግን አግባብነት የሌለው ክስ እንደሆነ ያመለከተው የፓ የፓርቲው መግለጫ እውነቱ ግን የአማራ ህዝብን ጥያቄ ፍትሐዊነት ያረጋገጠ ሀቅ እንደሆነና በግፍ ተነጥቆ የነበረውን ተፈጥሯዊ መብታችንን በእጃችን ያስገባንበት የተረጋገጠ ድል ነው ሲል ገልጿል። የብልጽግና ፓርቲ ተልእኮ ግፈኛና ግፍን ነቅሎ በአዲስና በተረኛ ግፈኛና ግፈኝነትን ማጽናት አይደለም ያለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአንዳንድ አካላት የሚሰነዘርበትን ወቀሳ ተከላክሏል። በራያ ዋጃ፣ አላማጣና ኮረም እንደዚሁም በወልቃይት ጸገዴ፣ ሰቲት ሁመራ የተደረጉ ህዝባዊ የአማራንን ድምፆችን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአክብሮት እንደሚቀ እንደሚቀበለውና በጽናት እንደሚታገልለት አመልክቷል። ህዝባችንን፣ መሬታችንን፣ ታሪካችንን፣ መልካም ስማችንን፣ የ30 ዓመት ሁሉ አቀፍ ክልላዊ እድገታችንን፣ እድሜያችንንና ስነ ልቦናችንን በግፍ ተዘርፈን እንጂ የማንንም ቅንጣት አልዘረፍንም ሲል መግለጫው አክሏል። በተጨማሪም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህዝቦች ላይ ተደጋጋሚ ግፍ የሚፈጽሙ ጥቃቶችን በተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል ሲል መግለጫው አትቷል። በመግለጫው ዙሪያ አስተያየት የሰጡን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የ political science መምህርና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ አላቸው ታረቀኝ እንዳሉት የየአካባቢ ነዋሪዎችን ማንነት ጥያቄ በተመለከተ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሚደገፍ መግለጫ አውጥቷል ብለዋል። እነዚህ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ፍትሐዊ ጥያቄ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። ማንነትን የሚወስን ራሱ ህዝብ ወይም ግለሰቡ ነው። ስለዚህ እነዚህ የወልቃይት ሁመራ ጠገዴና ጠለምት እንዲሁም የራያ አካባቢ ማንነቱን የሚወስነው ራሱ ህዝቡ ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ ካለ እኔ ትግሬ ነኝ ካለ እኔ አማራ ነኝ ካለ ነው ህዝብ ወይ ራሱ ግለሰቡ ነው። እና ጥያቄያቸው ፍትሐዊ ነው። ማንነት ደግሞ መረጋገጥ ያለበት በራሱ ጠያቂዎች ነው። ማንም ሊሰጣቸው ወይም ሊነፍጋቸው አይችልም። ስለዚህ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ የተከተለው በእኔ እይታ ትክክል ነው ነው። አቶ ቻላቸው አክለውም የአማራ ብልጽግና ፓርቲም ሆነ ሌሎች ፓርቲዎች ለየብሔራቸው መቆም ሳይሆን ለፍትህና ለእውነት እንዲቆሙ ጠይቀዋል። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ፍታዊ ጥያቄ በፍታዊነት እንዲመለስ የመታገልን መርህ መመሪያው ነው ማድረግ ያለበት። ለአማራ ለትግሬ ወይ ለኦሮሞ ስለሆነ ሌሎችም ፖለቲካ ድርጅቶች ሊከተሉት የሚገባ ነገር ሁል ቀን ፍታዊ የሆነ ነገርን መከተል አለባቸው። እውነትን መከተል አለባቸው። ስለዚህ አሁን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አሁን በአማራ ክልል በሚነሱ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ጋር የያዘው አቋም አማራው የሚያስተዳደረው አማራውን ለመጥቀም ብቻ ሳይሆን ለእውነትና ለፍትህ የመቆም ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሰሞኑን የዳንሻ፣ ማይካድራ፣ ራያ አላማጣ፣ ዋጃና አንዳንድ የማንነት ጥያቄ የነበረባቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች አማራዎች ነን የሚሉ ሰልፎችን አካሂደዋል። የብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው ሁሉም ጥያቄዎች በስርዓትና በአግባብ የሚመለሱ እንደሚሆኑም አመልክቷል። አለም ነው መኮንን ለዶችቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር